ndiyo mama, kuishi hapa na pale na mengi nijifunze kuishi nao mama ye, yeah. oh masia ye, yeah. kwani natambua wasi oh mama, sitakuwa nawe milele mama, sitoishi nawe daima mzazi, yeah. sitakuwa nawe daima masia ye utaniwacha nao viumbe wenye roho mbaya, utaniwacha nao viumbe wenye roho nzuri yo Najifunza haya mapema mama, najifunza shida na raha za dunia ye eh, mama, bado niko mbali na wewe mzazi ye eh, mama, kesho sitokuwa na wewe mama, mama kwani mimi mama mwana wa kiume oh, na dunia mume ni tabu mama oh, mzazi wangu mama ye eh, ona kuja ye eh, yo utaniwacha nao viumbe wenye roho mbaya, utaniwacha nao viumbe wenye roho nzuri yo Najifunza hayo mapema mama, najifunza shida na raha za dunia e mama, najifunza vile nitaishi na walimwengu e mama, kwani mimi mama mwana wa kiume oh. na dunia mume sababu mama mzazi wangu mama ye eh, ona kuja ye eh, yo nimekuwa mama niache nitembee eh, nitembee ndio nijue dunia e, e dunia mume ni tabu, kumbuke mama, iteseke ndio nijue dunia gege, mzazi gege, silie mama, mwana rogo, dunia gege dunia ikuba mama, oh, nisipojifunza mapema nitaliana naniyo mama, nimekuwa mama, niache nitembee, nitembee ndio nijue dunia gege dunia mume ni tabu, kumbuke mama, niteseke ndio nijue dunia ye mzazi ele silie mama, mwana yogo narudie, mzazi mama usilie, mwana narudi tizedi, mashewa nakuja ema, imekuwa mama niache nitembee, nitembee ndio nijue dunia je, dunia mume ni tabu, kumbuke mama, jiteseke ndio nijue dunia gege, mzazi gege, siye mama mwana roho narudi gege, mzazi mama nalia ngoma, tanga mbali tizedi, niende na nanio, nimekuwa mama niache nitebe gege, nitebe ndio nijue dunia gege dunia mume ni tabu, kumbuke mama, niteseke nijue dunia zati mama narudi gege kama jirani yangu nyumbani yako Mama, mama, heshima zote nilizozifanya ndani ya gari kukupa lifti imekuwa ni maneno, ukaenda mbio kwa mke wangu eti mimi ninakutaka. Vipi jirani yogo, mbona mengine ukuyasema? Nambari za simu ulizonipa yote yajulikane, nia yako nionekane hapa mtaani yako kawaida kwa binadamu mwenye busara kama mimi, daima kutenda wema. Jambo moja la kushangaza ni wewe mwenyewe uliniomba nikusaidiege mama, oh, oh, mama, oh, oh, oh, oh. mama we jirani o oh, mama pole mimi sina neno neno nawe lifti nilokupa ilikuwa wema wangu kama jirani yangu nyumbani kariambo mama mama heshima zote nilizozifanya ndani ya gari kukupa lifti imekuwa ni maneno ukaenda mio kwa mke wangu eti mimi ninakutaka vipi jirani yogo Mbona mengine ukuyasema, nambari za simu ulizonipa yote yajulikane, mia yako nionekane hapa kari yako mie mbaya ehe. Ni kawaida kwa binadamu mwenye busara kama mimi daima kutenda wema. Jambo moja la kushangaza ni wewe mwenyewe uliniomba nikusaidie mama Yeah. nawe jirani yo mama bule mimi sina neno neno nawe lifti nilokupa ilikuwa wema wangu kama jirani yangu nyumbani kari yako mama mama heshima zote nilizozifanya ndani ya gari kukupa lifti imekuwa ni maneno ukaenda mbio kwa mke wangu eti mimi ninakutaka vipi jirani yogo na mengine ukuyasema, nambari za simu ulizonipa yote yajulikane, nia yako nionekane hapa mtaani yako mie mbaya ehe. Ni kawaida kwa binadamu mwenye busara kama mimi daima kutenda wema. Jambo moja la kushangaza ni wewe mwenyewe uliniomba nikusaidie mama, oh, oh,

Yeah. kucheza na Lewanyika wikiendi, Jumamosi, Jumatatu na wajibu mkubwa kwa taifa kazini. heshima na utu wa mwanadamu, fanya kazi. Kuishi vizuri kwako utegemea kazi. Baba mama, karibunio siku zote tukumbuke Ada kazi furahi na lesi lewanyika yo. Okay. furahi fanya kazi baada ya kazi zote za ujenzi wa taifa. Jioni cheza na lewanika, mtindo rahisi mchezaze kwa vijana. Tuliza akili na moyo wako wikiendi yo kwa na nguvu mwilini mwako, fanya kazi viungo mwilini viwe imara siku zote hey cheza cheza na Lewanyika. Wiki yendi Jumamosi, Jumatatu na wajibu mkubwa kwa taifa, kazi ndio heshima na utu wa mwanadamu. Fanya kazi, kuishi vizuri kwako utegemea kazi. Baba mama, karibu ndio siku zote tukumbuke baada ya kazi furahi na lesi lewanyika yo eh, eh, eh, eh. eh. sababisha mambo, mie mambo, jina langu mambo, ama kweli nimeshaona mambo, penye jambo hapakosi mambo, kwani jambo husababisha mambo, mie mambo, jina langu mambo ama kweli nimeshaona mambo duniani, samani ya mapenzi mpate bibi mpate bibi Pate Bwana mwenye imani nawe, epuka kupenda asiyekupenda, ama sivyo utayaona mambo. Penye jambo kosi mambo, kwani jambo husababisha mambo. Mie mambo, jina langu mambo, ama kweli nimeshaona mambo aliyonitendea nisivyotegemea. Sofia mama yamenichoma moyo, barua na picha nilizokupata nazo, ilikuwa wazi unanitafuta. Mambo penye jambo hapa kosi mambo, kwani jambo husababisha mambo, mie mambo jina langu mambo, ama kweli nimeshaona mambo. Ulianza vituko vya ajabu, nami nilijua wafanya kusudi ili tukosane na wewe. Yote ya nini utafuta mambo fitina na chuki, ili uende salama. Yesu Penye jambo hapakosi mambo, kwani jambo husababisha mambo. Miye mambo, jina langu mambo, ama kweli nimeshaona mambo Mama. Ah, Sophia. lenye jambo hapakosi mambo, kwani jambo husababisha mambo. Mie mambo, jina langu mambo, ama kweli nimeshaona mambo. Duniani thamani ya mapenzi mpate bibi, mpate bwana mwenye imani na wewe ukakupenda, asiyekupenda ama sivyo, utayaona mambo penye jambo hapa kosi mambo, kwani jambo husababisha mambo. Mie mambo, jina langu mambo, ama kweli nimeshaona mambo. Nakumbuka aliyonitendea nisivyotegemea. Sofia mama yamenichoma moyoni barua na picha nilizokupata nazo, ilikuwa wazi unanitafuta. Mambo Sofi, enye jambo hapa kosi mambo, kwani jambo husababisha mambo, mie mambo jina langu mambo, ama kweli nimeshaona mambo. Ulianza vituko vya ajabu, na mimi nilijua wafanya kusudi ili tukosane mama. Yote hayo ya nini Tafuta mambo, fitina na chuki, ili uende salama. Penye jambo hapakosi mambo, kwani jambo husababisha mambo. Mie mambo Jina langu mambo, ama kweli nimeshaona mambo mama lako Esta, nasikitika kukukosa bila kosa mama, ingawa wazi natambua nene mwanzo lina mwisho. Uwezo sina kubadili uamuzi wako, imani yangu siku moja utakuja nikumbuka. mama, habari zako Esta, nimezipata leo, asante kwamba uko uliko Esta umepata mwingine, asante hivyo nisikufuatefate nisijevunja penzi lako Esta nasikitika kukukosa bila kosa mama, ingawa zinatambua lenye mwanzo lina mwisho, uwezo sina kubadili uamuzi wako. Imani yangu siku moja utakuja nikumbuka. Kosa we mama, jambo la shida. sika kukukosa bila kosa mama, ingawa sina tambua lenye mwanzo lina mwisho, uwezo sina kubadili uamuzi wako, imani yangu siku moja tutakuja nikumbuka mapenzi yangu yako kwako, furaha yangu kuwa nawe. Fikiri tena mambo hayo, ewangu Esta, nisikie te solo estaré kupita miezi sita, bwana hajaonekana nyumbani ye. Amebaki omba omba, watoto ameacha shule, tabu nyingi na mateso nyumbani ye. Amebaki omba omba, watoto ameacha shule, tabu nyingi na mateso nyumbani ye. Rudi nyumbani mume wangu baba Zangaro, rudi nyumbani mume wangu baba wa Kesa, rudi nyumbani baba Zangaro, rudi nyumbani, mume wangu baba watoto, napata tabu na watoto, nawe wapo raha, napata tabu na watoto, nawe wapona na la sukuma na umena mume yangu yapona na la sukuma na kidheri, mume yangu yanywa bia Rudi nyumbani mume wangu baba Sangaro. Bibi analalamika. Mama. Imepita miezi sita. Mama. hajaonekana nyumbani. Bibi analalamika. Imepita miezi sita. Bwana hajaonekana nyumbani. Amebaki omba omba. Watoto ameacha shule. Tabu nyingi na mateso nyumbani. Amebaki omba omba. Watoto ameacha shule tabu nyingi na mateso nyumbani. Rudi nyumbani mume wangu baba Zangaro, rudi nyumbani mume wangu baba Zangaro, rudi nyumbani mume wangu baba Zangaro. Napata tabu na watoto, mume wangu yapo ndara. Napata tabu na watoto, mume wangu yapo ndara. Na nasukuma na umena, mume wangu yacho manyama. Na nasukuma na kidheri, mume wangu yapo ndala na la sukuma na nguru, mume yangu yapo ndara, nifanye nini mama? Ah. Bibi analalamika, imepita miezi sita, bwana hajaonekana nyumbani. Bibi analalamika, imepita miezi sita, bwana hajaonekana nyumbani. Amebaki omba omba, watoto ameacha shule, tabu nyingi na mateso nyumbani amebaki omba, watoto ameacha shule, tabu nyingi na mateso nyumbani. Eh. Usia natoa kwa wazee wenzangu kwamba starehe hazina mwisho, tuchunge watoto, ndiyo maisha yetu ya baadaye. Rudi nyumbani bwana wangu baba Zangaro, rudi nyumbani mume wangu baba Zangaro, napata tabu na watoto, mume wangu yupo ndara, napata tabu na watoto, mume wangu yupo ndara, na nasukuma na umena, mume wangu yuachoma nyama, na nasukuma na kidheri, mume wangu yupo ndara, rudi nyumbani mume wangu baba Sangaro bibi analalamika, imepita miezi sita, bwana hajaonekana nyumbani. Amebaki omba watoto ameacha shule, tabu nyingi na mateso nyumbani. Amebaki omba ah watoto ameacha shule, tabu nyingi na mateso nyumbani eh. oh, ye. Sipoteze na starehe Bwana eh. eh. watoto wako Mwanae, wahurumie watoto wako Mwanae, Mwanae, eh Mwanae, Mwanae, eh Mwanae, chunge watoto wako weke sababa, chunge watoto wako mwagijae, chunge watoto wako weke sababa, chunge watoto wako samidala Wachunge watoto wako mwachuya e. watakuja kufa siku za Bwana wachunge vyema watoto wako kwa nyule, usipoteze na starehe mwanaye, usipoteze na starehe mwanaye, wahurumie watoto wako mwanaye, wahurumie watoto wako mwanaye Chacha e, watoto wako Muhamedi chunge watoto wako wekesaroziwe chunge watoto wako Malanga Tomiwe, chunge watoto wako Gereza Baba watakuja kufaa siku zusuni Bwana, wachunge vyema watoto wako nasema e, sipoteze na starehe Bwana e, ah. sipoteze na starehe Mwanae, wahurumie watoto wako Mwanae, hongereza, wahurumie watoto wako Mwanae